大家好，这是小木家。今天呢，给大家说一下是这个泰国素颜霜。其实素颜霜的话，它就是一个懒人必备的嘛。因为像我们平时没什么事情的时候，要出门买个菜或者弄个东西的话，就不想呃懒得化妆了。但是呢，又不能素颜出门，因为不太好看。所以呢，这个素颜霜是非常必备的一款。然后它的话有一个很大效果哦，很大的一个特色呢，就是它是无需卸妆的嘛。里面呢，打开是有一个小。 小小小小勺子可以帮我们啊勾出来的，然后量非常的足，这样，味道呢是啊淡淡的，也是淡淡清香，然后它是这种呃粉色的，像奶油一样的质地，可以给大家看一下啊，我觉得非常的漂亮，很少女心的感觉吧，这种淡粉淡粉的，又有点像肤色的这种这种感觉，奶油一样的。 而且它非常的滋润啊，非常的滋润，就是啊，你用上去之后呢，不会搓泥了。像我现在先上脸，就我们洁面之后可以直接上脸，好嘞，上来，非常的好推开。而且它嘛，它不是弄死吧？因为它是带有一点点粉色的，它就会。 有一种白里透红的感觉，不会是那种，就像那种像刷墙一样的那种那种白。好，你看，明显就能看出一个对比，一边白里透红，一边黄黄的。我这边是没有涂的，是有点黄黄。然后像素颜霜的话，有一个通病就是它会有搓泥的一个事情，但是这一款它不会搓泥。 先涂抹完先。而且他是说了，就像面霜一样，它是有有一个滋润的效果的，非常的水润，不会特别的干。然后像搓泥的话，大家都会很烦，但是它这一款，它它不会有搓泥，它就跟面霜一样滋润，在滋润的同时呢，把你的这个肤色均匀起来。啊，现在我两边都一起涂上了。 就非常的好推开，而且涂一些之后，我们就可以直接出门了，然后帮我们均匀肤色，简直就是懒人必备。像我们学生党啊，或者上班族，有的时候来不及出门，来不及化妆了，又不想素颜出门，直接来一个素颜霜就完全就能搞定了，一两分钟涂上去就好了。 化妆的女孩儿，化妆我们也可以把它当做一个妆前乳，就是在你画 BB 霜啊、啊粉底液之前，先用它，更好的贴妆不卡粉，因为它是带有一个滋润效果的。你看，非常的白嫩。对，我觉得它最大的效果就是不会搓泥，然后很水润，就跟面霜一样，在。 非常的滋润，在滋润的同时呢，又帮你提亮肤色，然后修饰你的肤色，这样子就完全就可以了。我你看，我就只用了一两分钟，皮肤就均匀了，而且它的量是非常足、非常多的。盖子上面也有很还有很多，很漂亮。然后像啊脖子也要涂，脖子涂了这样子才是。 脸和肤脸和脖子同一个色号，会自然一点，就是从内而外的白，无缝连接，这样就好了。你看，像我这里黑头，这里都被遮住了，很不错。